Kaixo, klarrumen, kasu batzuetan, erabilgarria izan daiteke, komentario baten esteka edo tarea baten esteka lortzea ikaslei bidaltzeko komentario zehatz hori edo tarea zehatz hori. Nola lortzen da komentario baten edo tarea baten esteka? Oso erraz, orain korrontean gaude, eta hau da komentario bat. Sakatu iru puntutxoetan eta kopiatu esteka. Edo tarea baten esteka lortzeko, soaz, ikasgelako lana atalera, hemen daude tareak, adibidez, lehenengo erronka, gauza bera, sakatu hiru puntutxoetan, eta kopiatu esteka. Eta orain, imeiez edo dokumentu batean, txertatu esteka hori, eta ikasleek sakatzean eta irekitzean bakarrik ikusiko dute tarea hori edo komentario hori erabilgarria delakoan, eskerrik asko, agur!